Are you tired of your boring old skins and looking for beautiful new ones? Tradeit.gg is your place to go for easy and secure trades within seconds. Simply pick and choose whatever item you want to trade from Tradeit's huge inventory. Verify the trade on Steam, and you're ready. With the lowest fees in the market and a beautiful, easy-to-use UI, Tradeit also offers you the option to instantly sell your items for cash. We accept a wide variety of payment methods, such as PayPal, credit cards, and cryptocurrencies. With thousands of trusting users and a great support team, Tradeit.gg is the go-to place whenever you want to try out fancy new skins. Start trading today at traded.gg. Vai levar um socão. Chupa meu p, lambe meu p e a virilha. Vai com calma minha filha, porque eu não quero g... Chupa meu p, lambe meu p e a virilha. Vai com calma minha filha, porque eu não quero g... Chupa o p, o virilha. Vai com calma minha filha, porque eu não quero g... Valeu, valeu, valeu. User disconnected from your channel. Ah, em cima, em cima, em cima. Boa, GB. Olha a mira do GB, velho. Comeu, comeu, comeu, comeu, comeu. Que isso, GB? Mano, 4x2. 4x1, velho. Olha a mira do GB. Que isso? Não, é isso que é que é, é, é isso? Fez o round dele, agora tu faz o teu, cara. Dropa aí, please. Só, só falta o teu round, Felps. O meu já foi. O meu tá difícil. KW? Não, só pode, pode dar bacana. Pode dar bacana aqui. Quando você Pô, beleza. Sai daí, sai. Deixa, deixa eu ver de matar. Tá? Deixa eu bangar. Eu vou bangar e vou matar esse nome. I'm flashbang. Vai lá. Mais uma vez, vai lá. Usa outra aí. Quer Usa outra aí. Eu acho é melhor, essa é melhor. Essa aí tem 60 balas, essa é pra você, vai lá. tá ali atrás pelo nome é, é Optimus Prime. Velho. Né? Eu nunca lado desse mapa aqui. <laughs> Tem um cara perto, viu? Alecrim, muito obrigado pelo seu bem, parceiro. Olha aqui. Ó, corre. Geladeira Geladeira, liga. Tá. Vai tomar ganho, então. É o cara pingando. Estão deixando a gente sonhar. Mas, mano... Liga CT, liga CT. Liga CT, liga CT. Aí. Mano, você não tá ligado... Morreu, morreu. Ah, tá, desculpa. Ô Phelps, cuidado da RKZ, hein, então. Elise behind family. <laughs> Calma, deixa eu colocar um. Phelps, alô? Não, esse taser dele aí, que que é isso aí, cara? Pelo amor de Deus. Nossa, bagulho muito sério. Esquerda, esquerda. Nossa, tá Mano, você não viu a bala que eu dei no cara aqui agora, velho. Caralho, 30, fel. Eu vou, Beleza. outro? Nossa, é louco. Tem mais meio, galera. Você vai passar ele, vai passar ele, vai passar ele. Entrou A, entrou A. Um L, ó. Acho que é A, hein. Só vi ele. 2 L, 2 L. Tem um L. Desmocou ele. É, ele liga, liga também. Por que o cara virou ali, velho? Entendi não. Ah, dá, tá, valeu, mano. O cara é matou cego, velho. Dropa ele, dropa ele. Pega aí. pega Puxa meio aí, GP, ATK e Luke. Marca a presa aí, Luke. Fia no cu, mano, Deixa isso aí, Dragon. Você me mama. Você é, nem passa a tática, mano. Moca palácio se puder, viu? Quando eu voltar. Você garante é aqui, velho. Não voltar, não é possível. Certeza que <laughs> tá Ah, você acha que eu fico feliz porque... <laughs> Fico feliz porque eu ganho uma GC, caralho. Ah, conhece esse aí, viu, velho? Isso aqui é... <laughs> Aqui, ó. Opa! Eu, tá eu, te juro por Deus que eu já pensei em ficar aí em camp, mas que eu falei, não é possível, velho. Aqui, ó. Ó, aí, ó. Você é louco, velho. Ó, o cara vem aqui, ó. Esboca cima, já era, ó. Ó, vai, vai, vai, fica aí, ó. Sobe aqui, sobe aqui pra vocês verem. Sobe aí, ó. Fica aí, fica aí. Olha como é camuflado o bagulho. Fica no ar-condicionado ali, ó. Aí, ó. Aí, ó. que que entra virado ali, mano? Tá louco, velho. Ah, os caras aqui todo Nunca, tudo, né? mano. Ah, os caras aqui Ah, são muito troll, velho. Né? Aí é foda, mano. É de brincadeira.